Bună ziua! În acest tutorial o să desfacem un uh, Piaggio C uh, pentru a-l segmenta. Motorul este la fel ca și la Ceau și la Bravo, <clears throat> diferă decât uh, cadrul. Așa, pentru asta începem prin a desface pipa de la bujie, cablul de la decompresor, Acum, chiloasa este prinsă de cilindru cu uh, trei uh, prezoane. Acesta o, o piuliță de 11, e ceva mai ciudat. Desfacem. Așa, să desfacem și bujia ca să avem loc mai bine. mers cât de cât frumos. Așa. Continuăm să desfacem cele trei piulițe. Una dintre ele ține și arcul de la decompresor, după cum puteți observa. Așa, desfacem și cea de-a treia Acum este fără probleme. Așa, aici uh, normal trebuie să avem garnitură. Unele nu au garnitură, dar dacă chiuloasa este perfectă, deci nu are uh, denivelări și nu este ovalizată, acesta merge și fără garnitură, dar veți pierde din compresie. Eu vă recomand să puneți un set de garnitură, nu este nici scump și o să vă scutească de uh, o pornire mai grea. Acum uh, vom desface în continuare pentru a scoate cilindru, vom desface și toba. Aceasta este prinsă jos cu un colier. îl scoatem. Am slăbit, acum scoatem și toba. Aceasta este toba. Așa, învârtim și motorul ca să vedeți cum funcționează. Cilindrul pare ok nu pare a fi zgâriat. Vom scoate cilindru mai departe pentru a vedea exact cum se prezintă și pistonul și tot. Ok, acum cilindru trebuie să iasă fără probleme. Trageți ușor de el în față. Așa. Uitați și aici mai avem o garnitură. ok, am scos cilindru. Acesta este pistonul. Nu arată rău, are două mici zgrieturi. Așa, garnitura aceasta o să o înlocuim și vom verifica, uh, ștergem prima oară cilindru de ulei, așa și vom uh, proba segmenții pe cilindru să vedem cum, uh, cum închid aceștia. Cilindrul arată ok, are urme normale de uzură. Este un pic, un pic de tot zgâria, dar nu este grav. Vom verifica mai departe. Ok, uitați cum trebuie să închidă o pereche de segmenți pe un cilindru când uh, Uitați, chiar dacă cilindru nu este nou, fanta segmenților este exact cum trebuie. Deci acesta este un cilindru bun. Vom monta segmenții pe piston. Așa și vom continua prin ansamblarea motorului. zi, primul segment, pui segmentul cu guler, acesta intră foarte ușor, am uh, șters și cilindru bine și garnitura, garnitura de la Carter, Așa vă uitați la forma carterului. Înainte să o puneți. Aceasta vă va spune cum vine și garnitura. Ok, am pus garnitura. Cum vom băga cu grijă și cilindru. Să-l băgăm pe cele trei prezoane. Apoi ușor segmenții, cu grijă să nu-i rupem. Uităm bine unde este închiderea, să fie de bolți. Ok. cam ușor pistonul pe cilindru. Așa, băgăm cilindru ușor. Ne uităm la garnitură să nu se deplaseze. Ok. Apoi garnitura de la chiuloasă. În prima oară ar trebui să învârtim și motorul puțin să vedem că e tot în regulă. Da, acesta se învârte ușor, fără probleme. Ok. Acum garnitura de la chiuloasă. ciulosă. Așa, după cum vă spuneam, avem aici arcul de la decompresor, ce o să-l prindem împreună cu piulița, cablul de la de compresor care trece prin ciuloasă. Avem pe aici un locaș. Ok. Ok. totul este în regulă. Da. Punem șeibile la loc. Așa, acum piulițele. Ok, acum strângem. strângem bine. Ok. Așa. Punem cablul de la decompresor la loc. Ok, am pus și cablul de la decompresor. Montăm și bujia la loc. O strângem ușor. Așa. Fișa. Ok, eșapamentul. Conectăm la locul lui. și cam asta a fost.